안녕하세요 빠리미정 세름쌤입니다 오늘은 한국 과자 리액션을 해보려고 해요 그래서 우리 친구들이 이제 프랑스 친구들이 나왔는데 소개 한번 간단히 부탁드리고 저희가 시작해 보도록 하겠습니다 Bonjour Moi c'est Sarah, j'ai 17 ans et je suis armie Bonjour, moi c'est Marois, j'ai 17 ans et je suis aussi armie D'accord, enchanté Alors, euh, vous avez déjà mangé de snack coréen ou la première fois Première fois. Euh, c'est jamais. Oui. Euh, moi j'ai déjà mangé, mais <laughs> je me rappelle pas de ce que j'ai mangé. D'accord. <laughs> Aujourd'hui, on va manger du coréen. C'est là vraiment, c'est la, la basique en Corée. Vous savez J'ai déjà vu, mais j'ai jamais goûté. Je connais pas. Vous pensez quel, quel goût Chocolat. Chocolat. <laughs> Chocolat, gâteau. Euh, le truc blanc, de la vanille ou de la noix de coco Oui. C'est ça ah, La noix de coco Non, non, non, je sais pas. <laughs> Et là, vous voyez, ça se tisse 74. Ah, c'est très longtemps. C'est beaucoup de Coréens qui aiment bien comme ça. Voilà, attends, attends. Ok. J'ai réussi. Ça va goûter. Est-ce que c'est du chamallow Chamallow je sais pas comment on dit. Mmh. Des petits trucs. Marshmallow. Oui, voilà ça. C'est trop bon. Mmh. Je mets 18. <laughs> il y a là en France, il est là comme, euh, comme ça, le gâteau mmh. Non. C'est là comme ça, ouais. pas l'intérieur. Mais pas... Euh, Un Un cacao de la marshmallow. oui, comme ça. oui, oui, les Milka, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est que chocolat et gâteau. il y a pas, juste du chocolat, pas de, marshmallow. Oui, voilà. <laughs> Mignon. Vous, pensez quoi Quelle note Moi, je mets un 16. 16 c'est beaucoup. Bah, c'est vraiment bon. Et c'est pas très sucré. Ah d'accord. En France, en France, dans c'est trop sucré. Leurs gâteaux sont très très sucrés. Ouais, ouais. Mm. Ça c'est mm. sucré, c'est bon. Moi je mets 18. 18. <laughs> on, va faire deuxième, ça vous va Oui, oui. oui. C'est c'est quoi Des chips. Des chips au miel. Quelles chips Miel. <laughs> Oh miel fromage. Bah, des, chips au miel. C'est pas très beaucoup de temps de sauter là, mais très connu. Voilà, on va Vas-y. Ça a vraiment le goût du miel. Hein. je suis pas fan du miel. Hmm. C'est pour ça. Hmm. C'est parce que je trouve ça, en fait, je trouve ça trop fort. Ah oui, Moi, j'aime bien, ça va. J'avais jamais goûté, mais ça va, c'est bon. Ah, ça va Moi, j'aime bien. Vous aimez le miel hmm? Moi, j'aime pas le miel. <laughs> ça me fait penser à un truc. C'est un peu différent en, France. Parce qu'il n'y a, y a, y pas existe comme ça. Non, juste cheese, c'est juste, juste, euh, comme euh, salt. Ah oui. Bah en France, moi j'ai n'ai ah pas mis des chips au euh, miel. Non, y a pas, ici il n'y a pas des chips au miel, il y a des pizzas au miel, c'est pour ça. Euh, des pizzas Ah oui, ah, pizza, il y a pizza au miel. Pizza ouais. Euh, chèvre ah. avec du Ah, ça. alors. Moi j'ai mets un 14. 14 Parce que j'aime bien, mais c'est sucré aussi un peu, je trouve. Ouais. Mais c'est ouais. 14. Hmm. Hmm. Moi je mets 10 parce que, parce que j'aime pas le miel, c'est moins fort, c'est beaucoup moins fort. D'accord. Voilà. Ok, c'est ça, ok. Euh... Non, mon dieu, ça c'est quoi Bon, mal les C'est des graines, graines de sésame. Enfin, je crois, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est des chips. Au miel ouais. aussi <laughs> C'est pas grave. On va goûter quand même, on sait jamais. Ouais. Voilà. Enfin, ah, bah, bah non, Vas-y. Ça, j'aime pas. <laughs> ça a trop le goût du miel. Mmh. Non, moi, je trouve. moi, je préfère les autres. Moi, ça me rappelle les popcorn. Popcorn Oui. Je sais mmh. pas pourquoi. Je sais pas. Mmh. Il y a un goût, euh, manger, mangé, genre c'est croquant. Euh, ça va. Oui, moi, je sais pas. Bah, bah écoute, <laughs> on a pas les mêmes goûts. <laughs> Euh, la note je mettrais 13. 13 13, 14. C'est bon, mais c'est pas quelque chose que je mangerai tous les jours. Mm. Voilà. Moi, je mets 10. 10 Parce que je vais être gentille. Elle n'est pas. Mais je pas trop. Ah non, moi, euh, non. moi justement, tout... Dans notre entourage, les gens, ils aiment bien le miel. Ouais, ils aiment bien le miel. Mm. Sauf euh, <laughs> moi moi, <laughs> toi. Euh, Corail, chocolat. Oui. Ah, c'est le truc Nutella. Euh, ouais, ouais, je vois. Ça. Par kanji qui sont mignons. Je vais jamais réussir à ouvrir ça. <laughs> je vais tout casser comme Namjoon encore. Pouvez s'il vous plaît, merci. Ah. <laughs> Ça, ça a l'air bon. Ah, Est-ce qu'il y a autre chose que le chocolat hmm. ah, ah, C'est bon. C'est bon en peu c'est croquant et vraiment, c'est moelleux. Enfin, c'est fondant, genre. En fait, euh, en Corée, l'été la frigo dans l'été. Moi, j'étais très Ah, non, ah, parce que le chocolat, il sera froid. Et ça, vous l'avez acheté au, Clay Market, là Ah, ok, bah, je vais acheter. <laughs> quel, est différent en, en France comme euh, la snake Il est là bah là peut-être euh, pour ce qu'on a Les, ah, les gâteaux peut-être c'est identique, les gâteaux. Hmm. Les gâteaux, mais pas les chips. <laughs> Hmm. Ah, note. Euh, bah, moi je vais 18. Hein. 18 Pareil. Pas bon <laughs> Ah oui, je On dirait du chicken. <laughs> chicken Oui. ça ressemble, ça ressemble. Merci. C'est laquelle tu penses maïs. Non, c'est pas maïs. Sérieux C'est du riz. <laughs> quoi Il y a des Kinder en France, il y a du riz soufflé à l'intérieur. Kinder Country. Oh, j'adore Kinder Country. Mais ça va, c'est en Corée, c'est là aussi, c'est depuis longtemps. C'est comme la traditionnelle. Ah, c'est traditionnel Ah, c'est bon. J'aime bien. Hmm. Euh, les notes, euh, moi je mettrais 15. D'accord. <laughs> On va essayer. French pie. Ah, elle a dit Frenchy. Ça veut dire français. Je sais pas. C'est français. Français, français, Français. French pie. Ah oui, j'avais pas vu que c'était français. Oui, oui, oui. Le Bordé, c'est comme. Euh, bah, comme les feuilletés. <laughs> J'ai vraiment un problème avec les emballages, c'est pas possible. Comme ça. <laughs> J'ai jamais vu un gâteau comme ça en fait. En plus d'habitude euh, ici en France les pétés ils sont euh, gros. Ça sent les hein. Ouais ça sent les... Ah ça a la même odeur que les, les gâteaux. Les gâteaux hein. en France ils sont ah, carrés. C'est la même odeur. Il y a une tête dessus. C'est censé être français ça. C'est ça J'ai jamais vu ça en France. Hein. <laughs> ouais c'est bon. ouais ouais, c'est bon. Non, gâteau, quoi. Hmm. Après, vous pouvez me donner un autre, s'il vous plaît hmm, Bien sûr, bien sûr. Je vais le donner à mon amie, oui, elle adore la fraise. C'est bon, mais c'est pas un truc que moi j'achèterais. Note, note. Moi, je mets 12. 12 Moi, je mets 16. Hmm. Moi, j'aime bien. <laughs> tout, toi. C'est la dernière. C'est trop cute oh, mais euh, comment s'appelle lui déjà là J'ai oublié. Ah, C'est Fra Franklin. Franklin, j'allais dire Franklin. Oui, en, oui, en France, ah. en France, elle est connue la tortue. Ah, <laughs> d'accord. C'est on dit kobuchi. Oui. C'est kobuchi. Kobuchi. Mmh, kobuchi. Kobu. Ah, Kobukchi Kobukchi <laughs> c'est c'est on dit c'est mais kobuki en, en Corée. Pourquoi c'est kobu? Pour prononcer les noyons. Ah, ma. Pensez quoi De quel goût Alors, goût à la tortue. <laughs> oh là là On pense quoi Je sais pas du tout. Au fromage Fromage Ou nature hmm, Nature. Je, parce qu'il y a, y a nature, ah, aucun, hein, fromage, oui, ça allait. Ah, ah. ça. On va essayer. C'est trop bête. J'ai déjà senti aussi ce goût fromage. Ah bon Non. Non, c'est pas fromage ça. Non. Oh, ça fond dans la bouche. De miel Non. Non, non. <laughs> Moi j'aime bien. Je sais pas. Cacahuète. Non, cacahuète. Je sais pas. Encore <laughs> Oui, oui, oui, moi je veux. <laughs> C'est soupe, euh, soupe maïs. De la soupe au maïs Oui, soupe au maïs. Ça existe Oui. <laughs> Je savais pas du tout, Alors là... Euh, Mais c'est bon hum, Moi, je mets 15. 15 Ouais. Moi, je mets 18. <laughs> Alors, vous pensez, c'est quelle la meilleure Moi, j'irais hum, ça. ça. <laughs> Et toi Chocolat. Chocolat mm. Ça ou ça Ah, oh, j'ai oublié J'ai mis, combien pour... Euh, ça, t'avais mis 18. Oui, euh, j'aime les deux, je sais pas. Les deux. les deux euh, Elle aime bien chocolat, <laughs> c'est pour ça. Oui, chocolat. Ah, c'est pour moi, les deux Oui. Ah bon Oui. Merci. <laughs> Ah, bah, c'est la meilleure, c'est ça Oui, moi, je... deux, là. Parce que dedans, il y le c'est au chocolat, il y a le, le marshmallow, c'est ça Oui. Marshmallow. Et lui, parce que euh, j'ai envie d'essayer euh, au froid quand vous avez dit que ça Ah, ouais, oui. Dans le frigo, après manger, c'est très. Ah, oui, je vais tout manger. <laughs> Et vous Et vous euh, Moi, j'aime bien ça parce que c'est salé. Et moi, j'aime pas les. Je préfère salé ah, que sucré. Oui. Et ça, c'est le meilleur truc salé. Hmm. Tu as partagé avec Marianne. elle aime bien le truc salé. Encore manger de la snack coréen, vous voulez Après ah oui, oui. Ah oui, <laughs> oui, oui, C'était bien l'expérience aujourd'hui. Oui, oui, franchement, oui, oui. Parce que ça nous a permis de goûter tous les gâteaux, et franchement, euh, bah, je suis pas déçue, à part le miel. <laughs> D'accord. le miel, euh, j'aime pas trop ça de base en fait. Mm, mm, mm. Mais sinon, ça, euh, ça aussi, ça aussi j'aime bien. Enfin, j'aime. Ça, French fry Oui, j'aime bien. J'aime bien, c'est bon ça aussi. Ah, ok. D'accord. Moi, je trouve c'est bon miel parce qu'il y en a pas ici. Ah oui. Il y a pas. Enfin, y aura ah, miel, j'ai jamais vu. Non. Mais, j'ai- mais j'ai- moi, j'ai l'impression que le miel, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mm, mm, Parce que mm, c'est mm, quelque mm. chose de Ouais. fort. Alors aujourd'hui, euh, on a fait de la goûter. Alors merci pour. Euh, Bah, y a pas de ici. problème. hein. <laughs> C'était très bon, écoutez, hein, franchement, euh, on revient et on mange. 그래서 네, 이 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요, 여러분. 옹디 안녕. 아, d'accord. 안녕. 안녕. 이것도 약간 이제 프랑스 이, 음. 이름이 약간 이제 모셸 <laughs> 뭐 뭐예요? 발음이 너무 이상해. 뭐 프랑스 말이에요.